李奥同学，我这次来是受了楚院长的嘱托，正式邀请你加入深海大学炼气系。我就知道你一定会是第一。实在对不起，小林姐。李奥同学，不要因为一时意气放弃梦想，很不值得呀！畜生，爷爷来宰了你！啊，虽然你还是低阶炼气师，但像这种普通的机炮应该没问题吧？ 单手拆墙，雷死炮负荷太大，充能装置爆炸了！快让那小子过来帮我！发什么呆？快回到你的岗位！李耀，回去，继续修。咱们今天能否逃出升天，全看这台太乙雷死炮能否成功引发天雷了。李耀，管不了这么多了，快回去修！能力者强行耗尽体内灵能会没命的，这是我们能力者的使命。